Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? El día de hoy vengo a explicar cómo solucionar el problema de la pantalla negra tanto en OBS como en Streamlabs OBS. Estos dos programas comparten características similares y su uso relativamente también es, es, es igual, ¿no? O sea, los procesos, la forma en que insertas escenas y fuentes es igual. Incluso puedes eh, trasladar ya la configuración de OBS al, Streamlabs OBS. Uno de los problemas más comunes es el reporte de la pantalla negra totalmente cuando se abre el Streamlabs. Es decir, colocas eh, una escena que sería la escritorio, añades la fuente que sería en este caso eh, captura de pantalla y resulta que algunos les aparece esto en negro, es decir, no les aparece este, esta pantallita que a mí me está apareciendo, aparece totalmente negro. Bueno, para este primer problema hay, eh, pues en este momento conozco una sola solución. ¿Esa solución cuál es? Debes ir a la configuración del panel de control de NVIDIA. Bueno, para los que tengan tarjeta gráfica NVIDIA. Van allí, y lo que van a hacer allí es buscar su programa, en este caso el Streamlabs OBS o el OBS, o incluso los dos si maneja los dos. Cuando estés en la pantalla de configuración del panel de control NVIDIA, vas a ir a configuración de programa. Hay dos pestañitas, ¿no? configuración global y configuración de programa. Vas a configuración de programa. En configuración de programa vas a tener una lista de los programas que tú tengas instalados y obviamente vas a buscar el Streamlabs OBS aquí me sale por ejemplo a mí o el OBS si no encuentras el programa en la lista que te sale puedes darle en la opción agregar y te saldrá una serie de programas ahí lo puedes buscar o le das con la opción examinar cuando ya tengas seleccionado el programa entonces va a salir o que está ejecutándose con en vía de alto rendimiento o con gráficos integrados. Lo que vas a hacer es lo siguiente, si tienes en gráficos integrados, cambiarlo a procesador en vida de alto rendimiento y viceversa, si lo tienes en procesador en vida de alto rendimiento, cambiarlo a gráficos integrados. Entonces es la, idea, ¿no? Obviamente tienes que cerrar el programa, le das aquí aplicar y vuelves a abrirlo. El objetivo es que cuando vuelvas a abrir el programa te aparezca, ahora sí, la pantalla de tu escritorio o de la ventana que en ese momento tienes ejecutada en tu escritorio. Si ya, si ya aparece, es que ya se ha solucionado el problema de la pantalla negra. Ahora bien, vamos a pasar al otro problema de la pantalla negra y es la de el juego. En algunos casos aparece que tú creas una escena de juego pero esta te aparece en, negro te aparece la pantalla en negro y qué pasa que tú puedes ver los, eh, las fuentes que has colocado pero incluso si ejecutas el juego para tener una previsualización va a ocurrir que no te aparece es decir si das control tab y vas a tu ventana, está en negro. ¿Ven? En este caso, tengo ejecutado este juego que se llama Stardew Valley, pero no me aparece en la previsualización. Una de las cosas que hay que hacer es mover la, la fuente de captura de juego aquí abajo y ahora configurarla. Hay dos soluciones para este tipo de pantalla negra. Vamos a ver. Vamos aquí a captura de juego y vamos a darle pues eh, ajustes de fuente. Vamos allá. Entonces, dice captura cualquier aplicación en pantalla completa. Eh, sí, claro, en este momento se está ejecutando Stardew Valley o pueden escoger la ventana específica, pero en este caso pues eh, eso solo es por si no está capturando la ventana, pero en este caso asumamos que sí la está capturando, solo que no nos está apareciendo. Antes de, explicar las dos soluciones tengo que aclarar algo y es que aunque no les capture, no les aparezca en la previsualización, en algunos casos si tú eh, haces transmisión en vivo, sí aparecerá la transmisión en vivo, aparecerá el juego en vivo y le aparecerá con las fuentes que tengas colocadas en, pues, en tu canal de YouTube o en Twitch. Y en otros casos pues eh, puede que no. <laughs> La mayor parte del tiempo, y yo ya lo ensayé, es que sí, me aparece la pantalla en negro, pero hago transmisión en vivo y sí aparece el juego a quienes eh, lo están viendo. No obstante, pues eh, la idea de la previsualización es poder ajustar las fuentes dentro del juego para que cuando nuestros eh, visitantes estén viendo lo que nosotros estamos transmitiendo, pues vean, puedan verlo adecuadamente y que una fuente no esté tapando algún elemento del juego que sea importante. ¿sí? como por ejemplo digamos eh, que, alguna barrita esté eh, colocada sobre una parte donde puedes ver algunas habilidades del personaje o cosas así entonces qué es lo que vamos a hacer bueno una que encontré en internet y la encontré creo que en un tutorial en inglés es esta quitar la, opción de utilizar la compatibilidad antitrampa esa la quité y lo que coloqué es modo de captura CLI Crossfire lenta y forzar escalado pero no escojo nada aquí y quito la captura del cursor le doy hecho pero parece que no <laughs> parece que no entonces si así tampoco les captura ahora sí entonces lo que hacen es capturar la ventana específica entonces en ese momento tiene ejecutado el juego van a capturar ventana específica y seleccionar la ventana que en este momento tienen abierta yo tengo, tengo varias ¿no? entonces aquí lo que vamos a hacer es obviamente escoger la de Stardew Valley le damos ahí y listo, parece que ya bueno, al escoger la opción de capturar ventana específica va a ocurrir eso tú vas a buscar la ventana que quieres escoja, que se visualice. En mi caso escogí la de Stardew Valley, que es el juego que estoy ejecutando en este momento. Y están chuleadas estas dos opciones. A veces va a ocurrir todo lo contrario, que al oprimir forzar escalado en verdad aparezca la pantalla más pequeña y al deschulearlo aparezca más grande. Ahí ya les toca experimentar hasta que, hasta que les quede grande o, utilizar esto, ¿no? Eh, jalar la pantalla y, y, ubicarla dentro de, su, dentro de su espacio de trabajo. Le doy hecho como ustedes pueden ver ya se puede visualizar se puede observar una previsualización de cómo se está viendo o cómo verían eh, los visitantes de, mi, de mi transmisión mi juego ¿sí? y acá incluso yo lo tengo lo tengo aquí ejecutado como pueden ver a mí no me aparece nada aquí porque obviamente pues eh, la idea es poder jugar el juego como debe ser. Pero obviamente mis visitantes no solo van a ver esta pantalla, sino van a ver los diferentes elementos que yo he colocado para transmitir. Y eso es lo que yo quiero ver en mi previsualización. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la ventana de chat que me está tapando una parte y tengo aquí la de la meta de seguidores que me está, bueno, no me está tapando nada, pero es posible que de pronto en el en, la ejecución del juego, de pronto por aquí me tape algo importante, entonces esa es la idea, la previsualización nos va a permitir ubicar los diferentes elementos donde más nos convenga o eliminar algunos, etc. Entonces espero que estas tres soluciones les haya servido y con ella puedan hacer eh, transmisiones de calidad eh, a gusto de sus seguidores y pues puedan transmitir todo lo que quieran en vivo. Espero les haya servido este tutorial y bueno, si les gustó y si les ha sido útil, por favor suscríbanse. Creo que es un gran regalo de su parte si lo hacen. si claro esta les ha funcionado las soluciones que he dado. Espero eh, sigan viendo mis videos y si requieren alguna explicación o algún tutorial con respecto eh, a algunos otros programas, mm, yo aún también los estoy explorando, pero podemos eh, ayudarnos mutuamente y podemos hacer algún otro tutorial. Muchas gracias.